Ехали, ехали, мы уже домой ехали по пути, заехали в такое место, написано «Семейный отдых». Ну, Что-то ни названия, ничего нет. Но море такое кристальное, чистое, шикарное. Стою, любуюсь. Смотрите. Покажу вам тоже. Галечный пляж. Идеальное чистое море. Народ купается тут цикады поют, слышите, да? В общем, такая узкая-узкая дорога, я даже не знаю, как мы выезжать будем, как-то развернуться надо, а там негде даже развернуться. Все, все такое узкое в этом Крыму. Мало где есть хорошие, широкие дороги. О, Влад пошел к морю. Алиса пошла, видимо, купаться. Только она купальник <laughs> не видела. А, ее не видно. <laughs> скелетик маленький мой, худенькая такая. Ой, не могу. Кислючая. Чужое всегда кисло. Решила я все-таки спуститься вниз. О, Мираторг. <laughs> Реклама. Да, Невский пляж, смотрите. Да? Аккуратно, Алис. Угу. Да. Девственные пляжи. Вообще шик. Я сейчас зайду, помочу ножку. купалась? Нет. Хочешь искупаться? Иди искупайся. Иди. Вот скользко. Ай, ай, ай, ай. Еще не хватало с камеры шлет. Да, Алиса, на <laughs> Не вставай. Просто хочешь, иди сплавай. Хочешь? Иди. Давай, полови. Круто. Круто, да? да. Скажи, шикарно, Лис, волшебно. Водичка, как в бассейне, она очень теплая, кстати, очень такая прям, не знаю, градусов, наверное, 28. Можно... Что, соленая, что ли? Да. Я вроде тут не солила. А? Ну иди, без трусов, сейчас Алису уберем. Устроим здесь нудистский пляж. <laughs> Я сама не против. Да. На большие папа сказал, не вставай, они самые скользкие. Да. Да, Ой, вот нам бы в Анапу такое море чистое. А. Все, Влад ушел у нас в море купаться. Да, это грех не искупаться в такой кристально чистой воде, теплой. Можно сказать, что штиль. Да, нет фонаки а, такого. Ну, я лес? забыл снять. <laughs> Понятно. Представь, что это подводные. Я Ну, новый купишь. Далековато. Это Эй, не надо а, ты выходишь? Да. Ой, ребятки, ехали мы, смотрите, что мы увидели. Ой, <laughs> он к нам идет. Ко мне идет. Вау. Я его боюсь. хорошо. хорош. Хорош. Хорош. Сейчас как нас несет. Ой, еще одна рыжая. Ой, на шествие коней. На машину только не прыгать. Ой, тихо, тихо, тихо. Тихо. Эй, осторожно. Ай. Алиса, уйди. Ай. Уйди. Я боюсь их. На машину. Влад трусит, трусит, трусит. Ай! На машину не лезь. Сейчас, сейчас, да. Алиса, нельзя вылазить. Хорош. Хорошая, а у самого-то там трясется все. <laughs> Я вижу. Рыжая офигенная прям. Красотка. А. Вау. Мы это мужики. Ага, мужчины. Мужчины к нам пожаловали. Да, мы Ага, маленький. <laughs> вот фото бы сделать с ним круто. Попкорн любишь? И, наверное, кино любишь, боевики смотреть, да? Кинотеатр. Все, все. Еще, да, говорит? <laughs> Ты мой хороший. Вот там вот маленький, смотри. Они не боятся. Угу. Надо ж не дикие. Слушай, давай я сваливаю тебя, я боюсь тебя. Ой, ой, дорогу переходят, вообще не боятся кони. Пойдем. Ну все, убегайте. Ребят, смотрите, ехали мы, увидели храм святителя Николая. Но мы выходить не будем, потому что у нас детки спят в машине. Я вам просто со стороны покажу. Очень много машин останавливаются и идут туда. Ребят, вот здесь вот находится поселок Рыбачья. Посмотрите, какая там вот бухточка, бухточка прикольная. Я сейчас вам покажу. В общем, вот этот вот поселок Рыбачья называется. Очень красиво с высоты смотрится. И очень большая набережная, посмотрите. Бухточка, море тихо, спокойно, красота. Давайте посмотрим, что там на пляже творится. Я уже тысячу раз сказала Зуму спасибо, что я могу приближать такие красоты. Кстати, народу немного, заметили? А место-то шикарное. Галечный пляж. Класс. Вот это виды. Цикады поют. Птички какие-то летают. Все, мы едем дальше. Ребятки, грех не показать такую красоту. Вы только посмотрите. Вау! Мой, как пахнет хвоя. Ой, я же не могу. Чем? Хвоей. Орешками такими. Сейчас тебе дадут. А как мы его достанем? Нет, нет. нет. Уже почти доехали вы. <laughs> Бензинчика нет, а? Че, может, с собой припасы какие-либо? Ой, вот это красоты, да? И прикольно смотри, солнышко. Э, светит, и там тень вот из этих вот гор. Так здорово. Мы как будто сейчас на самолете вот летим. То есть настолько самолет. высота такая огромная. Угу. Вот, ребят, мы долго-долго поднимались на эту вершину. Такой серпантин мощный. Ой, вон машина едет. Где? Не вижу. А уже сестра. А. Ну, в общем, мы так вот кружили, мы кружили и сюда попали. Такие вот они, ребят, крымские горы. Ой, о, запах. Вот я вот почувствую так. Вкусняшка? Ну, чувствуешь? Нет, вот честно. Если нет, скажи нет. Чувствую. Нет, если нет, ты скажи не чувствую. Чувствую. Вкусняшка. Там еще выше горы. Но мы, мы туда-то не поедем. вообще горы там вообще высочина. Вот поселок Рыбачий. Где я вам показывала красоту с другой стороны. Э, мы поднялись уже ого-го, и я да. вам все равно вот показываю, это видно все. А, обалдеть. Что-то мы увидели. Давайте приблизим, посмотрим. Думали, памятник какой-то. <laughs> Остатки маяка. Да, остатки маяка. Похоже, да? Ага, точно, точно. Не похоже, а точно. Лен Зорова. Привет, привет. А мы заехали в Коктебель рынок. Через все купили. С Анапы в Коктебель на рынок. Мы купили малинку и купили мы ежевику местную. 100 рублей стаканчик. Вот это очень вкусно. Посмотрите, какая она огромная. Знаете, какая она? Вкусная? Класс, класс. А еще у меня персики. Ну и что ты хвастаешься? Ты думаешь, что, что? Это все мне. А еще у меня квас. Как ты, как ты, Бели, как ты, Белюшка. Не квас, а как ты? Как ты, Белюшка. Как ты, Бель? Не квас, а мохито, да? Но в итоге мохито будет у нас. Что там по денежке у нас? Всем привет, а мы уже в Анапе. Приехали в Анапу и едем в Трампунг. Здрасте. Что у нас случилось? Да, пальчик пальчик болит. В общем, у Влада почему-то заболел палец. Он вроде его, говорит, не ударял, ничего. Вот, я ему перемотала там все туго, сделала, едем на, в травку. На, на ноге почему палец. Да, на ноге. Сейчас покажу. Вот он рулит. Ну ничего, он педали, видите, жмет нормально. Вот, заедем, сделаем снимок, посмотрим, что такое может быть. Ну, странно, да? Ничего не, боле... не болело, нигде а, не, ну, не я ударял. Я наступал. Он ну, мне, короче, как-то себя дискомфорт какой-то испытывал. Я взял на него другой ногой, наступил. И, может, <laughs> я его сломал сам себе. <laughs> Смешно. Не знаю. Короче, у меня то голова болит, то... Не срачка, так болячка. Еще что. Так говорят, да? У нас там Аюнечка, видите, спит. Кресло девчонки у нас в садике. А мы вот такие свободные едем по Анапе. Влад говорит, Анапу не узнает. Мы когда уезжали, сильно-то и пробок не было. Сейчас все в пробках, да, мы? Да, я сильно не Хотя это еще не пробки, более-менее, может, все равно едем нормально. Но все равно заметно, что отдыхающих прибавилось. Сейчас вам анапских коллег покажем, кто наверное. С подтяжка-то когда Ага, потом мне было лоб дадут. Мы когда э, Катю Василий в прошлом году, вообще столько народу было. Мы без камеры же были, да? Да, без камеры. Да. Мы там летели как сумасшедшие, бежали В общем, если получится, покажу. А вот наша коллега идет. <laughs> Че, прям хромаешь так? Я больной. Давай, давай, топай. Very, very bad где твои документы? Документы в кармане. Угу. Ну, пойдем посмотрим, что там. У нас тут охранник, наш земляк. Где? А, как? Когда узнал, что мы с Красноярска, говорит, да я сейчас там охрану все заткнул, что сюда нельзя подъезжать. Все нормально. Да? <laughs> Класс. Я, видите, говорит, секретносный. Обалдеть, и что он давно здесь? Вот смотрите, травматологический пункт. Значит, в следующий раз, если мы придем, то тебе без проблем, да? Вот видите, вот так это все выглядит. Долбиков. Ну, ладно, вызвали сейчас. Давай, иди топай. В общем, сделали мы снимок. Сказали сейчас. Посмотрим, скажем, что там. Мы здесь уже были. Мы здесь уже были с Катей. Вот, но здесь было очень-очень много народу, вообще кошмар. И нас даже не пропустили, хоть Катя и плакала там, все равно не пропустили. Но ну, это... А в этот раз, видите, народу мало. Че, живой? Кости. Ну, такие у тебя косточки. Ну и че? Да, как на руку похоже. Это нога. Это мой пальчик. <laughs> Расскажи, что. А он ничего говорит доктору. А, ну когда тогда я посмотрю. <laughs> Так. Угу, вижу, вижу. На нос похож вот сверху, видите? Повторно на. Ты так заходи, сейчас Влад зайдет, спросит. Ушиб ну, просто. Симулянт я. Вот. Так что все, можно убрать там, что у тебя на ноги. А, ты уже убрал. Зря, говорится, испугался. <laughs> Ну, говорит, там мазь, там вот это. Найс, там не найс. Вот ты, наверное, ногой и дошиб, да, там? Где-то ударился, а я что-то даже не помню, где. Ну, трезвый был. <laughs> Главное, что трезвый. Так что все нормально, едем домой. Да. Да уж. А я говорю, а я сейчас как раз какие-то кетонал, говорю, э, колю, говорю, для спины. О, говорит, тоже поможет, давай. Коли дальше. Сейчас придем, и мы в попу укольчик поставим. Друзья, посмотрите, какое движение в Анапе в июле это кошмар. Я думала, в эту сторону только будут пробки, а получается, даже домой едешь и стоишь. Ну, будем любоваться красотами, вон туями. Думали, сейчас раз-два и будем дома, но не так уж и было. Мой, ну, поэтому ты не ездишь в город? Конечно. Только я. Ну, постоим часики, будем дома. Всем привет! Дорогие друзья, вы знаете, сегодня у моего папы день рождения. Че, правда, что ли? Да. А вы что ему приготовили? Открытки. У меня 6, а у Кати 5. Ого. <laughs> Вот это да. Что там у тебя? Ну-ка дай посмотрим быстренько. Очень интересно. Сердечки. Цветочки, сердечки. Цветочки. Смайлики тут. Мам, там еще секретное послание. Что ты его любишь, да, папулечка? Так, в общем, много здесь открыток. Тут папа, папа, Здесь тоже, написал. здесь тоже секретный поцелуй. Смотри. Угу. Да, да, да, а это что, наша семья? Ну да, на корабле. О, на корабле наша семья. Еще с другой стороны мне. Здорово. С другой стороны машина. Вот, ты папе машину хочешь, чтобы папа да. себе новую купил, да? Да. Только а почему волосы длинные? Ты рулить, что ли, собралась? Да это не волосы, это вот это вот. А, сиденье, что да. А, я думала, ты машину хочешь, чтобы папа купила, сама будешь Еще рулить. одна машина. Папа. И Катюша нам тут тоже напечатала. Куча <laughs> всего. Послание. Послание. Послание у нее тут стоит. Угу. Послание. А что радуешься, что а папа день рождения? Короны? А зачем папе короны? Не жуйте пока. Че радуетесь, что папа день рождения, да, Катя? Угу. Я уже О, тоже корабль. Тот а тут очень... кто у нас? Ну, я, э, я корабль нарисовала. Тихо, не кричи, пожалуйста. Это мама, а это король. Какой король? Нет, она ну папа? сказала, она ну сказала, что это собака. Король это... папа, скажи. А да. вот это кто? Это котятка, который там, там. Ой, не могу больше открыть. Девочка с колонной и папа с колонной. Еще тут буквы, буквы танцуют. Да, ребятки, у нашего папулечки сегодня день рождения. Мы хотим... Ади, сиди сюда вместе. Вместе садись. Сюда поближе, не жевать. Скажи, дорогой папуля, поздравляю тебя с днем рождения, Катя, скажи. Дорогой папуля, поздравляю тебя с днем рождения. Дорогой папулечка, дорогой мой любимый муж, поздравляю тебя с днем рождения. Вот, желаю тебе в первую очередь здоровья, чтобы у тебя никогда не болела спина, которая тебя так очень сильно мучает. Вот, и мы хотим сказать, что мы тебя очень-очень любим, да? Вот, Я его что... обожаю. Я его обожаю. <laughs> Так что с днем рождения, любимый. С днем рождения, папа.